Hai halo, selamat datang di program 60 Second Reply Jawab semua tanya Ada banyak pertanyaan mengenai jok motor yang sedang ngetrend saat ini Memang kedua pola jok motor ini yang sedang in sekarang ini adalah pola jahitan dan pola press Apa perbedaannya? Tentu saja perbedaannya dari segi tampilan juga sangat beda jok yang mempunyai pola jahitan adalah yang dibentuk oleh jahitan dari benang itu sendiri. Sedangkan dari pola press adalah pola yang dibentuk oleh press atau pemanasan dari molding. Apa sebenarnya kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari pola jahitan tentu lebih luas. Bisa berbentuk apapun, bisa dibentuk dengan mudah, tapi kalau pola press adalah tergantung molding yang ada di pasaran jadi tidak bisa sesuka hati kita untuk membuat press di pola jok motor untuk jahitan sendiri bisa divariasi dengan warna benang dan bentuk jahitan artinya bisa single stitch atau bisa double stitch tetapi kalau pola press sesuai dengan molding yang ada di pasaran juga mungkin moldingnya masih terbatas bentuknya jadi pilihannya tidak begitu banyak sehingga menjadi satu kendala sendiri untuk bisa membuat custom sesuai keinginan tetapi untuk pola jahitan ada kelemahannya karena ketika dijahit akan meninggalkan lubang-lubang jahitan sehingga ketika hujan dia akan rembes ke dalam busa dan akan keluar airnya bisa membasahi celana atau kaki kita. Walaupun beberapa seat maker atau bengkel sudah melakukan usaha untuk mengurangi rembesan air dengan sealer, tapi sampai saat ini belum bisa 100% berhasil. Nah, kalau di pola jok molding itu tidak ada lubang dari jahitan sehingga tidak akan rembes kecuali memang dikombinasi dengan jahitan untuk menyambung bagian-bagian sisinya. Jadi jok press akan aman untuk dalam keadaan hujan. Untuk harga pemasangan kalau misalnya dengan pola yang sama atau jahitan yang sama, misalnya seperti pola jahitan diamond cut seperti ini, molding press dengan jahitan tentu relatif lebih mahal di press karena di press biasanya seat maker menggunakan jasa dari bengkel lain untuk melakukan press molding tersebut tapi kalau di jahitan seat maker hampir semuanya tentu bisa melakukan sendiri pertanyaan berikutnya adalah bagusan mana untuk jahitan sebenarnya timeless model pola jahitan itu timeless bisa kapan aja dan bisa dibentuk figur apa saja tapi kalau untuk press ini merupakan fashion yang kembali lagi jadi seperti retro, motor-motor retro, motor-motor klasik dia akan menggunakan seperti ini jadi kesimpulannya Anda bisa pilih sesuai selera Anda demikian 60 second reply kali ini terima kasih atas perhatiannya Bila masih ada pertanyaan, Anda bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya juga di 0812 1982 2323 atau klik www.mbtech.info atau at Instagram di MBTech Indonesia atau Facebook MBTech. Jangan lupa subscribe dan like di MBTech TV. Terima kasih.